سافر وسترى شعوبا غيرنا تعرف معنى الإنسانية والحياة وستعرف أننا لسنا أحسن شعوب العالم ولا أعرقها ستكتشف كذبة الستة آلاف سنة حضارة وستكتشف أن بلادك صفراء وليست خضراء ستتعلم أننا لا نستحق أن نكون خير أمة بعثت للناس نحن فقط عبء على البشرية والحضارة ستتأكد أن لا وقت ولا طاقة للغرب أن يتآمر علينا فنحن من يتقن التآمر على بعض ستستغرب لطف سائق التاكسي أو العامل أو الشرطي حتى نادل القهوة نعم هم يسعون لكسب المال بكل جد ولكنهم ليسوا طماعين برشوة أو غير ذلك ذلك فقط دورهم الحقيقي ستتبادل الأقداح مع رجل غريب في المطعم أو في القهوة وتتبادل الابتسامات مع امرأة حسناء في الطريق دون أن تنظر إليك أي شكل من الأشكال إلا على كونك إنسان سوف تشتاق للأهل والأصدقاء والأقارب وكل الأشياء ولكن لن تتمنى أن تعود يوما وإذا عدت فتكون زائر أو ميت لا محالة وإياك أن تلوم من هاجر وطنه فلو كان وطن لما تركه يلا حط like واشتراك وسافر بحبكم كتير وباي باي